Eguno, da mila esker guztioi, etortzeagatik, ikastutu honetan ere, aurrekoa bezala, mobilizazio batek bukatu dugu, kolatzen bat zarete, pasaren ikasturtea maieran, Bilbon, Sabin aurrean, gaur ere pasagera, hemen, EAJren batzokitik, azken finean oso garbi daukagulako, zerbitzu publikotan, gure herrian, euskal herrian, beraiek daukatelako, egoraren ardura. Iaz, hasiki nuen kanpaina horretan bi e, aldagai edo azpimarratzen genituen, ez? Zorraren aitortza eta ordainketa eta egonkortasuna, enplegu egonkortasuna. Gaur, enplegu egonkortasunarekin ari gara ozen, gazizko kaletatik aldarrikatzen, eta hemen bukatuko dugu ere legebiltzarraren aurrean, lege propio bat aldarrikatzen. Badakizue, azken hilabete iluzea hauetan gure sindikatua konsolidazio prozesuak Euskal Herrian, Euskal Herriaren egoeraren arabera eta Euskal Herriaren beharren arabera egiteko lege bat aldarrekatzen ari dela. Bestela, Madrilen dauden arau eta legeen araberako prozesuak egingo baitira eta badakigu badakigu den Arau horiek hemen erabiltzen badira, bimilekotasunarekin ez dugu inoiz bukatuko. Inoiz, hori zuek ni baina beto badakizue, Euskal Herriko zebitzu publikoetan txapelduna garelako estatuan bimilekotasunean. Eta gainera, kure instituzioetan, administrazio ezberdinetan, ikusten ari gera zer nolako argazkiekin aurkitzen ari garen. Eta da, Bimeinokotasuna gutxienez euneko berrogeia baino gehiago. Gutxienez. Ez da esartuko, eh? beste setore edo ere muetan, non euneko irrogeikoa ere baden. Baina hori gutxi ez balitz, bitarteko langile edo bimeinoko langile horien ezaugarriak geroz eta latzagoa dira. Hau da, berrogeita mar urte baino gehiagoko bitarteko langileak ditugu, Eta urte luzez, lanpostu berdinean behin-behineko edo bitarteko langile bezala egon dira. Eta hau, administrazio guztietan ematen da, badakizue. Azken finean, sektore publikoan, zerbitzu publikoak, langile, edo, behin-behinekoak edo bitarteko langileen esku edo ateratzen ari dira. Beraz, guk azken urte hauetan gobernuari, esaten ari diogu, ez ez egin hainbeste propaganda, enpleguarekin, eta gurekin eta beste sindikatuekin, negozatu dezala, enplegu plan integral bat. Eta hori instituzio guztietan ari gera aldarrikatzen. Baina gaur esan behar dugu, bestetan ere esaten ari garelako, enplegu plan horren oinarrian egonkortasun prozesuak egon behar direla. Enplegu planen horren oinarrian kontsolidazio prozesuak egon behar direla eta horretarako lege propio bat izan behar dugula. Lege propio bat hemen onartu behar dena eta EAeko administrazio guztiei eragingo diena. Gure ustez ere, enpleguari dagozkionen bat burrizketarekin bukatu egin behar da. Aurre jubilatzioen gatiko sariak, berreskuratu egin behar dira opeak egin behar dira, beharrezkoa den maiztasunarekin, baina kidego eta talde guztietan. Kidego eta talde guztietan. Eta noski, enplegu diali publiko horiek beharrezkoa dien garrentasun eta aukera berrintasuna izan behar dute. Horiek dira, guk enplegu egonkortuzunarako dauzkagun oinarriak. Eta horiek defendatzen ari gera. Zer esaten dugu gobernuak, lege honetan, amairu mila bosteun lanpostu atera ditu, edo aterako dituela. Amairu mila lanpostu ez da ezer. Ez da ezer, eta hori badakigu. Amairu mila bosteun lanposturekin ez da ez da euneko posta jetxiko bimilokotasun tasa. Ez da, ez, ez du ezertarako balio ez dio benetako arazoari heltzen. Eta poliki poliki joango gera sektorez sektore hori e, zehazten. Baina hemen milaka eta milaka lanpostu finkatu egin behar dira, eta milaka eta milaka lanpostu eraman behar dira lanpostuen zerrendetara, milaka eta milaka lanpostu izkutuan daudelako. Langilei treinoz beteta, baina izkutuan benbeinokotasunean, baina izkutuan. Eta ez dituzte, inoiz, azaleratera nahi. Hori da gure erronka, zebitzu publikoa garatu, baina benbeinokotasuna eta ez amaitu. Eta hau edokate giltza, hau edokate egitza, guk gure lan egingo dugu. Eta motzean, petatzen dugu motzean, gobernuak berri ere mai bat deituko duela eta berriro ere ikusiko dugu mai horretan gobernuak nahi dituen edo nahi duen gaia soilik mailan jarriko duela. Guk oso garbi daukagu, guretzat lehentasunak lentasun dira, enplegua egon eta buruzketekin bukatu. Ez badaude, gai horiek, ez badira mailean jartzen, ez badira gai zerrendean jartzen, labek ez dio mai horri zilegitasuna emango. Eta ezin diogu eman zilegitasuna propaganda besterik egiten ez duen gobernu bati, hautezkunde kutsua besterik erabiltzen ez duen gobernu bati. Beraz, nahikoa da, utzi sindikatuak erabiltzeari, utzi propaganda egiteari, eta guazen benetan negoziazio hori ekiteari. Badaki guztet egin behar dugun gure ere moetan enplegoa egonkortu, murizketekin bukatu eta propagandarik ez duan hartu. Propagandarik ez duan hartu, beraz, mobilizazioekin jarraitu eta aurrera beti. Mi esker eta urrego arte.